第三个动作，呼吸练习配合手臂动作。把你的手放在胸下部，双肩保持放松，用鼻子吸气。你应该感觉到肋骨下部突出。慢慢的用口呼气，感觉肋骨放松。再做三到四次。跟着双手并拢，提高双臂的同时吸气。 放下双臂时，慢慢呼气，再做三到四次。 你现在感觉怎样？如果你感觉好，而且想做多点，那么继续吧。